Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді черговий бюджетний міні-гексакоптер від no-name фірми, модель там якась V609 і так далі. Е, коротко про нього, далі дивимося польоти і дивимося наші наступні відео та підписуємося на наш канал. Отже, дана гекса комплектується ось такою от апаратурою, е, самим, самою гексою, викруткою, пристроєм зарядним, зарядним пристроєм від USB. Е, батарею, яка є зразу вже вмонтована, запасними пропами, інструкцією, ось такою симпатичною упаковкою, хоч щось в ній добре, чесно. Що вона вміє? Нічого не вміє, вміє тільки фліпатися. Е, вміє тільки фліпатися, функціональні кнопочки на апаратурі керування. По боках маємо вімкнути, вимкнути підсвітку, зробити фліпи, трімери, кнопка вімкнути, вимкнути апаратуру з таким червоним світлодіодом із незручними стіками на три міні-пальчикових батарейки типу 3 апаратура. Е, сама гекса. Сама гекса має більше мінусів, ніж плюсів, ну але все ж, вона літає, літає досить непогано. Напевно, це її основний плюс, що вона це робить хоча б якось. От. Е, немає ніяких м, прорезинних проставочок на ноги, тобто вона буде жахливо ось так от сідати, падати і дринчати. Е, батарея монтована, також ще один мінус маємо. На 150 мА хватає приблизно до 5 хвилин польоту. Радіус дії при польоті не рекомендується залітати далі, ніж 25 метрів. Ми і не будемо цього робити. Е, в принципі, в принципі, все. А, У нас ззаді на хвостовій частині даної гекси знаходиться ось такий от роз'єм е, для пристрою, пристрою зарядного для зарядного пристрою та кнопочка вимкнути-вимкнути. Підсвітка, як бачимо, синього кольору по, боків, по боках та зеленого на фюзеляжі на передній частині гексакоптера. В принципі, все. Дивимося, як він літає. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!